Battle Royale. Battle. oh, no, no, no, no. फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में आ भाई लोग टेंशन लेने का नहीं इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन बिगड़ गया दुश्मन bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum headshot के जरिए ये पिंकांडी हेडशॉट भाई साहब गजब हेडशॉट था इसके लिए तो लाइक बनता बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो बच्चे आंख बंद कर लो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई Hey, what happened? क्या गुंडा बनेगा रे तू हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह What the fuck? What the आ रहा है तब तक तो ऐसे नहीं मरेगा Oh no! Just wait. रुको जरा सबर करो Just wait. One hour later. Nani? <laughs> huh? you're the last one. Complete the mission. ये हुई ना बात Huh? वो दुश्मन अभी मजा आएगा ना भिड़ो इसकी मौत सोचनी पड़ेगी और की हाल है चीज दिखाओ क्या Ha